大家好，我是日本美亚的克拉。Without makeup，真正的单元是跟你讨论的 topic，给出标题。 YouTuber 好赚吗？相信很多会点进来的人，应该都看过很多其他类似的影片，像是 YouTuber 怎么赚钱，或是前十大 YouTuber 的月收入等等之类的。你们会去看这些，应该也是因为你们想要当一个 YouTuber。但在告诉你 YouTuber 好赚不好赚之前，我想先告诉想要成为 YouTuber 的各位，不要因为赚钱才当 YouTuber。奶奶，我刚刚是不是讲了一个很厉害的话？是吧？ 等你回到问题，当 YouTuber 好赚吗？我的答案会是 yes，怎么会不好赚？你们应该看过很多 y o u t u b e 的 y o u t u b e r 的大大在抱怨说什么，在 YouTuber 钱不好赚啊，每千次点阅只有一块钱。但是你想想哦，你是一个小有名气的 YouTuber。我刚刚把它放在马桶盖上面，结果它就差一点掉下去。 <laughs> YouTube 会分给你广告钱，还有订阅率的钱，这些都是你的被动收入。可能你在睡觉的时候，都有人在看你的影片，你就可以躺着赚钱。再来，你做影片如果有一点内容的话，好容易会有人去请你去演讲啊，或是做广告，甚至是上节目都有可能呢。然后你就会越来越有名，然后越来越多厂商看到你，然后你就越来越多机会，甚至有经纪公司要跟你签约。但是先做出有趣的节目再说吧。 问问题时间，你们觉得 YouTube 好赚吗？或是你们也想当 YouTuber 吗？点留言告诉我哦。或是你们有任何想要建议的主题，都可以说。不然我们就不是在讨论了，而是自言自语。谢谢大家收看，影片结束。对对对，感谢各位台湾人看完这次的影片。如果喜欢这次影片，不要忘记订阅频道、开小铃铛、追踪 IG、跟分享影片给每一位在台湾或是不在台湾的人类。对，我是日本美亚 Sakura，各位台湾人们，我们下次见。 订阅、追踪，不要忘记喽！